assalomu alaykum aziz vatandoshlar mana bugun 25 oktyabr 2022 yil 26 oktyabr kuni prima toshkentdan moskvaga mana направленияmizni olib kelib qo'ydik mana ich sharoitlari aziz vatandoshlar konsoner zaryadchiklari bor холодильник e, televizorlari bor e, issiq suv sovuq suv choy ichishlar uchun sharoitlarimiz hammasi bor mana televizorlari bor akalar hojatxonalari bor aziz vatandoshlar shu направлениямиз sizlarga yoqqan bo'lsa shu avtobuslarimiz yoqqan bo'lsa keng tarqalish uchun bir dona layk bosib qo'yinglar hamma vatandoshlarimiz ko'rsin aldanib qolmanglar прямой toshkentdan moskvaga toshkentdan novosibir toshkentdan peterburg hamma направлениямиz bor toki moskvaga har kuni boshqa narxda yo'llanamiz seshanba и juma kuni bo'ladi